tumekula tumekula na Bigidi Bonga na mimi na Bigidi Bonga naye nini tunaongea ni kwenye kubidi Bonga hiyo ni kuongea naye mm. Sasa nimekaa ikawa amenipeleka doro yani sasa chali chali bado yani ile kuna mlima ulikuwa mbele sana nikaona nauona kama unanifuata yani Kile umenifuata umenifuata, baadaye umenikaribia mzee dingine, kaona usimtie wenge ile kukwepa, yani nikika vizuri mlima uko pale pale, afu mimi ndo nimeukwepa, afu naona hey, hii ni wenge gani leo imenitia imani yako. <laughs> na ukienda kule unakuta na watu ambao wamevurugwa roho, nafsi mpaka mwili yani. Mm. Yani mtu kakunja sura yani, kakunja sura yenyewe, nafsi yake mpaka roho yani. Ujinga ni kipaji, huwa kinajitokeza kama kibiongo yani ila nilipitia kwenye mambo mengi na nikajifunza kabisa kitu kimoja kwamba kwa ndugu sio sehemu sahihi ya kufugia ndevu nikagundua kwamba Baba, ni katika jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Tunakushukuru yani kwa kuleta hawa watu wa TIC TV kuja kutuoji. Tunaomba wabariki na sisi tubariki, yani tuweze kuongea kwenye ukweli katika jina la Yesu Kristo. Ni wazi tunaamini hii ni baraka umetuletea mtani kwetu, tunaipokea katika jina la Yesu Kristo na kwa mikono yote miwili. Tunaomba wabariki na sisi tubariki na bariki watu wote watakaopita hapa ili waweze kutuongoza. Ni katika jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo tunaamini na kusema amen. amen. Kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Kabisa, ni maudaki kupotea. Katika maisha kupoteza. hakuna muda wa kupoteza. Yeah. Bofya subscribe kisha alama yeah. ya kengele tu familia moja yeah. Tiki TV kiakili zaidi. Naitwa Kelvin Shayo, nimekutana na brother mtaani hapa yeah. Kawe katikati mm. ndani ndani yep, yep. vibe lake nimelipenda mm. lakini anakwenda kushia nasi historia ya maisha yake kuanzia kuzaliwa mpaka hapa alipofikia na mikasa mingi na mikubwa muhimu na maalum kwa ajili yako. Mambo vipi brother? Nice ni good sana. Ni kwanza hujaniambia hata jina langu nani yani. Jina lako ndo tunaelekea huko yeah. yani. Eh. Naanza salamu kwanza afu jitambulishe kwa watazamaji wetu. Nice ni good sana yani. Eh. Asema raia mnaonichora nini yani kama hivi nimechoreka yani mbona fresh sana kwa sababu mnanichora huko mbele mbele yao maduniani huko kwenye ma TV yenu mifrati sio nini hadi machogo tunaruhusiwa yani. Fresh mimi kwa jina nini? Napatikana kama Isabkali yani. Isa Eh, hesabu kali hesabu au Mo mathematics Mo mathematics yeah, mnya mwezi mmoja hivi yani, lakini jina la mshahara kabisa yani, unaweza kabonga na mimi kama John yani, ukinibonga Johnny sio ni yechu yechu yani, makila kitu frank yani. Johnny nani? Uh, John e M Mtizgula Nya mwezi mmoja hivi, niga mmoja hivi hatari sana. Mtizgula ndio jina la baba. Ah, ile jina la ukoo yani. Jina la ukoo. Yes. Umezaliwa mwaka gani brother? Asa nimezaliwa kama mwaka 1900 kama tisini na moja sasa hivi ni kama na 30 years yani, afu Sagodi amenibrace ni kuna wachache wame Danja katikati yangu yani huko, lakini mimi mpaka leo nipo, ina maana kwamba mimi ni mshindi yani katika washindi, make sio rahisi tu kufika mpaka hapa nilipofika nige, ila sio kwa nguvu zako na sio kwa nguvu zangu, ni kwa sababu ni nguvu ya Sagodi yani, ndio maana mm. namtukuza kwanza yeye yani. Sawa yes, sawa yeah. Umezaliwa 91, mtoto wangapi katika familia ya watoto wangapi? Mimi nafikiri ni mtoto wa pili kutoka mwisho yani, make kuna chali wangu mwingine mdogo wangu yupo pia yani. Mm. Yeah. Wa pili kutoka mwisho. Yeah, katika katika familia mpo watoto wangapi jumla? Tupo kama sita hivi yani. Kama sita au yeah, sita? Sita yani. Mm. Yeah tupate kujua elimu yako kuanzia kusoma ukaenda mpaka ukaishia wapi au bado unasoma na ah, kile. Sasa sema, unajua unapokuwa hesabu kali, mimi sijawahi kuamini mpaka tu nisome darasani, mpaka sasa hivi mimi ni mwanafunzi yani. Mm. Na hata nikienda laba chachi nini, mm. huwa siendi kama Mkristo, huwa naenda kama mwanafunzi. Kwa hiyo kusoma kwangu mimi ya kujawahi kuishi inawezekana, ya kuja kuisha inawezekana mm. na degree kabisa, ni hapa ya mtaani kabisa mm. kwa sababu kuna mahesabu ya aina mbili yani mm. kuna mahesabu ya darasani na kuna mahesabu ya mtaani, so mi ni mtu ambaye na bang sana na mahesabu yote yote yani ya mtaani, ya darasani na mtaani. Eh. Yewe na wewe unanipa mahesabu pia hapa, napokaa darasani pia nasoma, nikienda kanisani pia kuna mahesabu yani mm. huwa kuna kitu kimoja tunasema ambacho ni cha msingi kwamba yani hata kwa Mungu yani mm. kuna hesabu zake yani, kuna hesabu za kuzungumza na Mungu yani, sio kila mtu anaweza kabonga na sagodi yani mm. ile ukiona unabonga na sagodi ni mtu mmoja hivi ambaye una mahesabu makali eh, una mahesabu, ndio maana kuna hesabu kali yani. Hesabu zipo nyingi yani, ile mm. ni hesabu kali yani mm. tumejumlisha vyote yani, kuanzia kwenye dunia mpaka ulimwengu yani, na masali kama yote yani, Yesu Yesu tunabenga tunaishi yani. Twende hapo kwenye hesabu kali ya kubonga na na sagodi. Ah, sio sagodi, hata ukitaka elimu ya ulimwengu yani mm. nakupa tu tueni Tuanzie. Mimi nimeishi kwenye mahesabu sana. Sawa, kabla hujaja kutupa elimu ya ulimwengu. Yeah. Tuambie sasa elimu yako ya kawaida kwa maana kwamba hii elimu tunaita formal education. elimu yangu ya shule kwamba elimu yangu ya, wapi, elimu yangu ya kawaida, elimu yangu ya kawaida kabisa kwa sababu tu umetaka nikwambie yani. Mm. Nitakwambia ukweli yani. Lakini usinihojioji maswali mengi sana. Wewe elewa tu kwenye elimu yangu nimeishia form 6 yani. Mm. Yeah. Sawa, nisikuoji maswali mengi, uh -huh. ndio umeishia form 6. Tujue ulisoma ulisoma combination gani na kitu gani kilifanya uishie 6? Na, na kabla ya kuishia 6 huku ulikopita pita huku. Mm -hmm vizuri. Yaani Jopaa sisi tumepiga makombi fulani ya maakili akili kidogo yani ma mm. mathematics au ndio mu mathematics PCM. PCM hayo yani ndio maana kwani sisi maswali mengi sana kutoachana nayo kwanza tuendelee na mada yetu mastori mengine yani. Sasa huwezi kupata majibu majibu makali kama hujauliza maswali ah, yani, nilikuwa ni kwenye introduction ya jina la hesabu eh, kali nilipokuja mm. kwamba mpaka sasa hivi yani japo unaweza kunichukulia kwa kiwango cha elimu hicho lakini mimi mpaka leo hii ni mwanafunzi bado yani. Mm sijafika kwa sababu elimu haina mwisho. Mm. mwenyewe bado najiongeza ongeza. Kuna madude nikikuletea nije utakataa, utaona wewe nige mbona niaje, ila mimi tu ni mtu mmoja ambaye nasoma kila siku. yani na begi nilikuwa na zamani kipindi nasoma mm. kipindi niko nasari mm. nilikuwa naamini kwamba naenda tu shule nikimaliza baadaye nitaachana na kuvaa begi, nitaachana na kuvaa kaptula yani. Mm. Nitakuwa tu mtu wa kawaida yani kama watu wengine kama walivyokula kismata yani. Uko smarta sana nige wangu. Asante. Kwanza asante Yesu, mshukuru Yesu kwa kupa sichokiomba yani. <laughs> Umependeza yani kwanza. Sasa mimi nilikuwa naamini kwamba siku moja na mimi nitakuwa hivyo, lakini kile nikiendelea, mara kuna darasa la kwanza eh, mpaka la saba nimeskut nini nikiamini kwamba nikiwa nikimaliza nitalala sana kwanza mm. alafu nitakuwa ninaachana mambo ya kuvaa begi na kaptula. Ndio nimeenda zangu form 1 mpaka form 4. Shule gani? Nikiwa naamini kwamba nimesoma shule nyingi kwa sababu nilikuwa mtukutu kidogo yani, afu nilikuwa si unajua yeah. wa machinoki miaka hiyo 19 kweusi huko, achana 2000 ah, haya miaka hiyo yani form 1 mpaka form 4 ukiwa na nini, nikiwa naamini kwamba ni raia moja hivi ambaye nikimaliza kusoma pia nitavua magwanda yani sababu zile ni gwanda yani mm. alafu nitakuwa naishi kwa kubeng yani mm. lakini imekuja mpaka unakuja kwenda advance yani unapumzika kipindi kidogo tu mpaka leo yani kwa hiyo nimejikuta kwamba hakuna muda wa kupumzika no time no time kwenye kila kitu yani yeah. kwa hiyo ni muda unaendelea tu wewe ukipoteza hata sekunde moja hiyo umepoteza mazi sasa si mm. manigi watu tunaamini kwamba kwenye kile sekunde nitakiwa nifanye jambo, ndo kama hapa nimepewa sio nusu saa sio masaa mawili, lakini tutabonga venye tunaweza tukabonga, lakini ni kwa muda huu ambao nimepewa. Inawezekana Watanzania wengi wanaonichora sasa hivi ikawa ni fursa pia kuniona wao lakini ndani ya dakika chache ambazo nimepewa sasa hivi. Kwa hiyo naheshimu muda yani. Ndio. Nimetunza muda ndio maana nasaniga ni smart boy fulani hivi lakini muuni lakini najari muda yani. Mm. Yeah. Ukimwona mtu anavaa saa sio mtu wa kawaida. Ana, anajitambua. Yeah. Wasiovaa. wewe mwenyewe una saa nafikiri. Saa mimi ninayo. Kama unayo unajitambua sasa. Sawa. Kwa sababu unatambua muda ni nini yani? Muda ni mali, muda ndio pesa, muda ndio kila kitu. So mimi naamini sana kwenye saa kwa sababu inanipa madili yani. Sawa. Kwenye, kwenye muda ndio kila kitu pale form 6 kitu gani kilifanya sasa John asiendelee? Uhuni na usela ukichanganya ndio pale vitu vinakuja kwa vingi yani. Uhuni gani ambao ulifanyika ukakatisha maisha ya John kielimu? Na bahati mbaya au bahati nzuri mimi ndio ni raia mmoja napenda sana mathematics. Mm. Yaani kwenye vyote nilikuwa na shida yani nitafanya uhuni wote lakini kipindi cha kwanza lazima niwewe kwa sababu ilikuwa ndio mathematics mathematics Ini pronunciation ya Kinyangwe sana ni mathematics. Ndio. Ah, hesabu yani, hisabati yani. Hayo masomo ndio nilikuwa napenda sana, lakini nilichokuja kubugi ni kwamba kuna namna tu ilitokea ni mm. yani, urafiki na biashara huo vimepishana yani. Mbali sana. Sasa nilijikuta nimeacha usela kupata masela nini, alafu nikajikuta kwamba nime kupoteza muda mwingi, ndio maana ushikaji yani mnao kidogo sana kwenye maisha yangu yani, ila muda mwingi huwa natumia nikiwa na tafakari peke yangu, kwa sababu ndio hesabu zangu yani. Mm. Siamini kama nimefeli mm. lakini kama nikifeli nitakuwa nimeamua mm. sababu ujinga ni kipaji mm. huwa kinaota kama kibiongo, ujui yani, utakuja kushangaa tu unacho yani, mm. kuwa mjinga sasa ujinga ule nilisha ukalculate afu nikaona kwamba uweze kuniletea faida yani. Mm. Kwa hiyo siwezi kuishi bila faida. Kamua mjanja. Eh, sasa ujanja niliofanya baada ya kuona vile nimezengua afu kuna namna ilitokea. Hiyo namna hiyo si ndio eh, namna ilitokea ni mazangu alidanja kwa sababu mdashi wangu mimi alikuwa mnyamwezi sana. Kwanza alikuwa ananielewa yani. Mm kwenye kila chenye ambacho nilikuwa nafanya, lakini kikubwa ilikuwa ni elimu yani. Mm. Lakini sasa kuna namna ilitokea nikawa nime rudi nyuma kidogo yani. hasa ile mm. kwenye kurudi nyuma sasa pale ndio ilikuwa mbaya yani. Kurudi nyuma kivipi yani? Performance yani nimekosa mtu ambaye naweza nikahisi anaweza kanipeleka sehemu nilikuwa naenda yani kwa mm. sababu mazangu mimi Kadanja ni kama miaka kumi nyuma iliyopita yani. Hapo hapo Fumgato nikiwa hiyo nafikiri kama 5 hivi yani. Kwa hiyo mm. 6 tumemaliza kimbinde mbinde ndio maana kwamba tuliharibu, lakini sio kuharibu mpaka leo hii tunashindwa kuendelea kukalkulate hesabu za mtaani. Ndio maana mimi kuna mafunzo nasema kwamba kuna hesabu ya darasani mm. na hesabu ya mtaani mm. ukishindwa darasani kwa sababu ni namba tu mm. ile ile namba ni hela mm. ndio ujanja yani mm. darasani unapata ndogo lakini ndogo ndio wa faida yani mm. hakunaga faida kubwa yani mm. kabisa yani mazaa yani alinielekeza kwamba kuna chali mdogo wako kwamba mimi namuita chali wangu tu K Town ile tunajua yani mm. bwana natakiwa aende kiskuli yani make dogo alikuwa ni mzuri sana kuliko mimi yani, na mpaka sasa hivi yuko vizuri yani. Mm. Ya, ila tu nilianza kuvua majukumu nikiwa mdogo, nimekimbia sana melelani ile nikiwa nyokaeni, yani mimi mwenyewe yani sielewi najileaje, lakini ilibidi nimlee mdogo wangu nini kwanza aende maskulu nini, japo kuna mambo mengi yamepitia katikati hapo, ni mengi sana yani ambayo tuweze kuyamaliza kwa kipindi nafikiri kinachotosha ila nilipitia kwenye mambo mengi na nikajifunza kabisa kitu kimoja kwamba kwa ndugu sio sehemu sahihi ya kufugia ndevu nikagundua kwamba unapokuwa kwanza ujitambui yani mm. ila tu kukua ni kama unapozaliwa yani ulikuwa na miaka miwili unakuwa na miaka minne unakuwa na miaka kumi mpaka unafika hivi yani utakuja kushangaa mpaka umekuwa mzee utajuaga yani kwamba ulikuwaje mtoto na mpaka umekuwa mzee kwa hiyo kitu kimoja ambacho niliachiwa na, na maza ambacho ni kama usia wake kwa badogo kwanza aendelee kwenda school yani namshukuru mm. Mungu nilijaribu kufight kwa sababu nina melelani nimeuza roho kipindi hiyo mm. 19 kweusi, achana na mambo ya sasa hivi, yani kidogo mambo kipindi hiyo yani yeah, fresh nilikuwa ni kiaso nini Chali yani unakimbilia Mererani ndio maisha yalivyo yani chali mdogo yani. Mm. Mererani kule mara ya kwanza unafika ilikuwaje? Ilikuwa ngumu sana kwa sababu maisha yalikuwa na change yani kwa sababu mm. unaenda kule ukiamini utapata hela lakini hela ya kule yani ndio ile ya kuingia inabidi uingie chini mm. sometime inategemea kuna ku... yani kuna vitengo vingi vingi yani mm. utaamua tu mwenyewe unakaa kwenye. Wewe uliwekwa kitengo gani ulivyofika? Ah, mimi nimepitia mapitengo mengi, lakini nilianza kwanza kama joka mdogo tu, yani tunashuka na majamaa wenye mabaruti, sometimes tunachekecha madini, sometimes ujanja wako unapoishi mm. lakini kuna uenda wazimu ulikuwepo, achana sasa hivi kidogo serikali imeingilia kati mm. zamani watu walikuwa na uana sana, ni na ukienda kule unakuta na watu ambao wamevurugwa roho, nafsi mpaka mwili yani mm. yani mtu kakunja sura yani kakunja sura yenyewe nafsi yake mpaka roho yani mm. ina maana ukimzengua maybe mabeto kawaida, ila tunaweza kusurvive na mabigi kama wale nini, kama nyoka tu, yani nyoka ni chali mmoja hivi unatumwa yani, eh, ukitumwa ni kidogo eh, yani kama yote, lakini unavumilia, unaishi, una bang nini mm. Kwa hiyo kuna maisha kama yetu tumeishi, baadaye nikaona ile maisha ni kiwaki, tumepata hela sana sometime kwenye madini kama hivyo. Mara ya kwanza unapata hela kubwa ilikuwa shilingi ngapi? bingiti imepiga mamilioni milioni fulani hivi ama milioni mbili sometime milioni mm. tatu, lakini sasa kutokana na wadogo walikuwa wakisoma, mimi nilikuwa na care yani mm. najaribu hata kutuma kidogo yani mm. maisha yaende yani mm. Sasa normally ninapokuja kuwa niliwahi kujaribu kuachana na zile mambo nikajikuta kuja dawa yani. Mm. Kwa sababu nilikuwa naamini sana kwenye music. Yani. Music ndio kila kitu kwangu yani. Kitu gani kilikufanya sasa? Ah, yani nilichoka ku, yani, kuna wakati mimi sio mimi sio kufukuzwa kazi yote ambayo nimekufanya ila huwa nachoka tu. Mm. Kwamba kuna kitu ambacho mimi nakipenda kufanya. napenda kitu gani? Naanza mm. kufanya music sio yani. Mm. Sasa kama naanza kufanya music yani ngoja ni deal na music. Mm. Hivi vitu vingine nishafanya sana ni alafu wewe ni maya. kuna unapata sometimes unapata hela lakini unapata hela kwenye kitu ambacho ukipendi yani. Mm. Hauwezi kusema utafanya kitu cha maana sana sana, mm. utatumia tu na washaji kwa sababu ni kitu ambacho sio kwenye roho yani. Sasa kitu ambacho mimi nilikuwa nakijari sana, nilikuwa naweza kuingia studio na kufanya ngoma mm mdogo wangu akienda school kama hivyo inabaki kidogo, yani umelipa makodi sometime, umefanyaje nini, mm. kwa unajikuta maisha yana endelea. Umemzungumzia zaidi bi mkubwa na baada ya yeye mm. kutangulia mbele za haki, maisha yakawa magumu, na kitu kimoja ambacho naweza nikasema kwamba Mi ni raia moja ambaye nimewahi kuishi kwenye single mother. Mm. Mother ndo kanilea mpaka nimekuwa hivi na nimepitia maisha fulani hivi ya kuishi sana na mama yani. Mm. Mshua alikuwepo tu yani, angalau tu nioele ilikuwa stare yake yani, lakini sio kwamba nilipopatikana mimi alikuwa na care sana. Mm. So mimi nifanya kwamba nimejilea peke yangu yani, sijalelewa na house girl nimelelewa na Maza yani. So Maza ndo alikuwa mtu muhimu, ndo maana aliporudisha namba yani kwa Sagodi ni kitu kimoja ambacho kimeniumizaga mpaka leo, lakini mpaka leo nakwambia siri yangu, ina maana kwamba yani umenifurahisha labda kutokana na kazi yako, na nimeamua tu kufanya hivi kukuelekeza tu siri yangu yani kama mwana mmoja hivi, lakini ni maisha fulani nimeishi ambayo sio rahisi kwa mtu kuniona mpaka nimefika hapa, na sio kwa ujanja wangu, bali ni kwa ujanja wa Sagodi. Maana kama ni kudanja, kuna raia kibao wamedanja, nikiwa kulanja nikiwa na maana wameshakufa yani. Mm. Lakini mpaka leo nipo na bank kama hivi, kwanza ni jambo moja la kumshukuru sana Mungu. Ni kitu gani ambacho hauwezi kukisahau kwa kipindi cha malezi tangu udogo wako mpaka unakuwa malezi ambayo mama alikuwa akikupatia? Kwanza katika watu ambao tumezaliwa kipindi mimi ni wa mwisho kabla mdogo wangu hajapatikana. Mm. yangu alitokea kuniamini sana mimi yani. Mm. Yaani mpaka leo mpaka na danja yani ni mtoto ambaye nilikuwa naweza nikabonga naye yani. Mm yani alinitengeneza, kuna namna alinitengeneza yani kwamba huyu mwanangu awe wa hivi, na aliwahi kunijua kwamba ni vitu gani ambavyo navipenda, so aliwahi kunisisitiza sana kwenye swala la elimu akuniambia niache kile ambacho nakipenda kukifanya mm. ilibidi nikifanye yani. Katika wale ndugu zako wengine mm. wanne waliotangulia wote ni wa baba mmoja pamoja na wewe na huyo wa sita? Ya kabisa, ni gangu. sema tu kitu kimoja kilichokuja kutokea mm Mazani alitengeneza mtu wake yani. Sasa kwenye mali yani, shida ilikuja kwenye mali baada ya Mlimdash kudanja mali yani ndio ilikuja kuleta mambo mengi yani. Mali e, aliyoiacha yani sababu Ali, alitengeneza mtu wake kivipi? Ah, yani vitu yani unajua mzazi amkizaliwa hata kumi yeye yeah, anakuwa anajua kabisa yani katika wa kumi ni nani ambaye anaweza kaongoza wenzake yani. Mm. Usimpangie, ni kama Mungu tu. Ndio. Lazima mkazaliwa ishirini lakini ukipewa credits na bimdashi inakuwa ni yechu yechu. Kwa hiyo mimi bimdashi ni kama alinibrace yani. Mm, wewe ndio uwe kiongozi wa ah, yani huyu aliponiona kwa sababu aliniachia vitu vingi kidogo yani aliniachia mm. mahouse manini, kuna mashamba kibao nini. Mm. Ila tu baada ya kudanja ndio nilikuja kugundua kwamba kwa ndugu sio sehemu ya kufugia ndevu yani. Kila mtu nilikuwa nikibonga naye alikuwa nielewi kama bimdashi yani. Mm. Kwa hiyo kitu ambacho mimi nilikiamua kufanya ni kwamba wewe hiyo mali makila kitu wayo ni ya kupita tu yani. Mm niliamua kumove on na kuachana nayo yani. Mm. Yeah, nikaamua kufanya mamishi mengine kabisa yani. Kwa maana hiyo mama alikuwa na maisha ya kwake ya kujitegemea pamoja na mali za kwake yeye zisizomhusu baba yenu au zilikuwa zinamhusu mzee. Mimi kwanza sijaelelewa maisha fulani ya kiwaki. Mm. Yaani kutokana na bimdashi wangu mwenyewe alikuwa ni fighter yani. Alikuwa maisha mazuri yani. Eh, ila sema ndo sijalelewa na house girl alikuwa akinilea yeye, akinitengeneza yeye kwamba akiamini siku moja nitakuwa fulani wa kuongoza ndugu wengine. Na namshukuru Mungu mpaka time hii pole pole pole wanaanza kunielewa, ila watanielewa zaidi siku nikirudi yani. Mm. Eh, madam sasa hivi niko mbali kutoka hapa kwenda town mbali kidogo nini so mm. Kwa, kwa, kwa hiyo mama yeye alikuwa ali, aliwaachia vitu gani na ndugu akafanya ah, nini hivyo vitu? Kuna unajua kuna thamani kwenye ulimwengu kama ardhi yani. Mm. Mamangu mimi alianza kuniachia ardhi nikiwa mdogo sana yani. Mm. Sikujua hata kama ardhi zina thamani gani. Siku hizi ndo nikienda angalau chachi Mwamposa anajaribu kunasikiliza kwenye redio yake nini mm. kwamba ardhi ni nini, ardhi ndio thamani yenyewe yani mm. sijui umeelewa ni gani uzuri wake kila mwaka inapanda thamani yani. Na inakuwa na eh, madini. E, kwa hiyo kitu ambacho alio kuniachia japo alikuwa ananisisitiza kwenye maelimu manini, ndio maana nimekwambia kwamba elimu ni rafiki yangu mpaka leo Mm. Sio mpaka niende shule yani nige mm. hata Mm. hapa nilipokaa penyewe natoa knowledge pia yani pia mwenyewe nikika zangu naweza kutoa nimeandika sometime nasoma hata ndio maana nimekwambia kwamba mimi ni Mkristo lakini sio Mkristo unavyonifikiria mm. mimi ni mwanafunzi yani mm. kwa hiyo napoenda church yani huwa naenda kujifunza kabisa yani. kwa maana hiyo mama alikuachia msingi wa kusoma kwanza, msingi wa kusoma elimu yeah. Cha pili malezi ambayo alikulea yeah, bila kunielekeza na vitu vingine, ndo kama hivyo. Kuna mali hapa, mali ambazo yeah, zilikuwa ni eh, nini, ila tu niambie kwamba usije kauza yani mm. Akiona kwamba ni kweli ningeuza kwa miaka kumi ile mpaka time ile ningekola basi na hela mm kwamba ningekuwa ni mtu wa bata sana yani mm. Lakini nachomshukuru yeye kwamba mimi nilifuata ile protoko yake yani, na mpaka leo hujauza yani ni gani siwezi kuuza kitu. Yaani hata ukiniachia kamera yako utaikuta kesho ni gani. Nini? Na na kwa nini unasema uligunduaje sasa pale ambapo kwamba kwa ndugu sio sehemu ya kufugia ndevu. Ndugu alikufanya ujinga ni kipaji. Huwa kinajitokeza kama kibiongo yani. Lakini kila kitu huwa tunajaribu yani. Mm. Kwa mfano ukiambiwa bangi sio nzuri yani. Mm. Ah, utataka uone kwamba kwa nini sio nzuri yani. Ulishawahi kuambiwa? Kabisa yani. Na ukajaribu. Ah, nimekula kabisa yani uzeni sikudanganya kwa nini nikudanganya wakati mimi naenda chachi yani. Mm. Nimekula sana mandumi yani hakuna kitu ambacho sijakula yani kasoro labda maunga tu hayo. Mm. Lakini mandumi tumegusa gusa yani kwenye ujana wetu kwenye makozi yetu ni mm. yani hmm. kujifunza vitu vingi yani unajua. Na, na ulikuwa unaambiwa sio nzuri. Siku ambayo wewe uliona kwamba bangi kweli kiboko mm. ilikuwaje? Madhara yake uliona? Ah, niliwahi kukwepa mlima siku moja hivi. Ulifanyaje? Kukwepa mlima yani. Eh nilikuwa niko somewhere nini oya oya uchugani yani huko mbele mbele yao nini mm. Sasa tumekula vitu, tumekula misumari nini, ndio ile tu kwamba ushafika, hakuna namna, yani kwamba ngoja nitafuta kitu cha kunifariji. Unajua watu wengi tuna yani, tusiongee kinafiki yani mm. kwa sababu umeniuliza kiro nzuri, hata nikikujibu kiro nzuri pia inakuwa ni inapendeza zaidi yani nikikuficha nitakuwa nimeficha ukweli wangu mwingi ambao umetaka kuujua ukweli wangu, ndio kwamba mimi nimeishi maisha ya kigangster mm. kwa hivyo vitu nimevigusa yani mm tuendelee tu kuongea yani. Mm -hmm. Lakini siku ambayo nilikula ni siku ambayo sikuelewa ilikuwaje, lakini nilitoka na mwanangu, tumetoka zetu, tumeenda kasi chimbo letu tu wenyewe, tumekaa tumekula tumekula na Bigidi Bonga na mimi na Bigidi Bonga naye nini mm. tunaongea ni kwenye kubidi Bonga hiyo ni kuongea naye mm. Sasa nimekaa ikawa amenipeleka doro yani, sasa chali chali bado yani ile kuna mlima ulikuwa mbele sana, nikawa nauona kama unanifuata yani ile umenifuata umenifuata, baadaye umenikaribia mzee dingine, kaona usimtie wenge ile kukwepa, yani nikikaa vizuri mlima kwa pale pale, afu mimi ndo nimeukwepa, afu naona hey, hii ni wenge gani leo imenitia imani yako. <laughs> Ah, sio hivyo, kwa sababu kuna wanangu kibao pia, kuna mwana nicheka naye amekula vitu kakaa kwenye ngazi, anaona kama ngazi zinazunguka kama za watu wa mbele. Kwa hiyo kuna wenge waga lipo yani ile ni mbaya kama haikutaki yani lakini pia hairuhusiwi na serikali na mkikamatwa vile vile kuna ah, sasa hiyo ni shida nyingine. Kila mtu ana shida yake nige au si? Eh, kwa hiyo ukishikwa hiyo ni shida yako, pambana nayo yani yako yani. Katika maisha haya kitu gani ambacho umejifunza kikubwa sana na siku zote umependa kukiishi? Kwanza discipline yani hauwezi kumove one press to another bila kuwa na discipline. Mm. Kitu kikubwa wa Tanzania ambao wananisikiliza na wanabonga na mimi time hii yani, yani hauwezi kwenda popote kama hauna nidhamu. Yani nidhamu ndo kitu cha msingi kwenye kila kitu mm. Discipline, masharti na vigezo kuzingatiwa tu. Unapokuwa na nidhamu ni kitu kimoja kizuri sana. Kama mimi nimekaa na wewe hapa nige wangu mm. mi kodi yangu mimi nayo iendani, yani uko kiafsa sana, yani mimi niko ki lakini discipline ipo, discipline ipo yani kwa hiyo hata nikikaa na wewe hata siku nyingine utanifurahia ni ah, yule ni gang, ngoja nikabonge naye pale nini yechu yechu, kutokana na wewe mwenyewe umekuja na discipline. Ile ungekuja kirehe tungeachana kirehe yani. Umekuja ki mandazi na mimi nimekuja kama chai, tumetengeneza combination hapa. saizi kuna mtu anashiba yani, madini yani huko yani. Madini yanayoshiba ya mandazi na chai ni kwenye ubongo yani, na kufundisha tu vitu ambavyo nafundishwa darasani yani, maisha ambayo nimeishi mimi yani, japo kuna watu na stori zao, lakini ya kwetu sisi ni kama hivi yani. Hivi kuna elimu gani kubwa ambayo mtaani imejaa na ni muhimu sana kwa watu mm. alafu watu fulani wanaikosa? elimu kubwa ambayo mimi naweza nikasema kwamba ni kujitambua kwanza yani. mm. Yaani ujue ni kama dunia ilivyo, kuna wakati na giza, kuna wakati na mwanga. Yani kwa mfano kama sasa hivi ni kipindi cha mchana, tuna mwanga yani hapa, si ndio? Mm. Lakini ninaposema ujinga huwa ni kama giza. Sasa mm. wengi wamekimbilia kwenye ujinga kwenye giza eh, kwenye giza yani. nikiona maana kwamba vitu vinavyofanyika vingi ni vya kijinga mm. kuliko vitu vya maarifa yani na ndio maana ukisoma kwenye Biblia wanasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa ndio mwanga, ndio nuru yani mm. itakayokuongoza wewe na itakujulisha wewe ni nani, kwenye jamii gani unatokea mm. lakini usipopenda maarifa, ina maana kwamba ni mjinga, ni mtu unaishi kwenye giza yani giza litakufanya utambulike pia wewe ni nani kutokana na giza lako. Yani mm. nikiona maana kwamba Afrika ni black continent ile black continent wanaita wanaita sio eh, sio black ile black continent sio sio black wanaita dark continent, dark continent. lakini sio ni wanaita na, na kwa nini imekuwa dark continent mm. mzungu alianza kupata nuru huko yani mm. yeye yeah, yani mpaka alikuja katawala sisi tukaonekana kama sisi ni mawaki sisi sio mawaki yani mm. ila tu sasa hivi maisha tunayoishi mpaka sasa hivi ujinga tulionao mkubwa ni kushangaa vitu vya mzungu yani mm. na ndio maana tunaamini baada ya Mungu ni mzungu nigga. Sijui unanielewa? Wachache au wengi? Sio wachache ndio wengi. Kwani hiyo kamera unatumia imetengeneza Mungu nigga? Ah, lakini sio wote kwamba tunaamini baada ya Mungu ni ah, ah, mzungu. Ah, yani kwa. wengi tunaamini kwamba kwa mfano mimi nilivyovaa hivi unaweza ukaniona ni mwenda wazimu mm. kidogo yani. Ah, ile ni kazi gani amekuja kwanza amekula pensi kama mwanafunzi ni kwa sababu bado nasoma ndio. Mm. Siku nikigraduate nitavaa kama wewe. Ah, usimaanishe kwamba mimi nimegraduate. Ah, ah umegraduate kwa sababu umevaa suruali, mimi nimevaa kaptula. Kwa hiyo kuna vitu viwili yani umegraduate kutoka na, na kutoka primary kwenda secondary, nikiona maana kwamba secondary ndio wanavaaga suruali yani. Mm. Lakini primary sisi tunavaa pensi yani, na maana kwamba nimevaa pensi ni kama mtu ambaye bado niko najifunza yani. Ni vitu gani ukiviona mtaani unaviona vya kijinga sana, sema tu basi, yani unakosa muda wa kuwaambia watu bwana, hapo shtukeni uzinzi si ndio mbaya, si ndio amri ya sita hiyo? Mm. Asaumu yani tumekuwa na kipaji cha ujinga kwamba mwanamke akiwa na makubwa ndio mwanamke mzuri yani. Mm. yani mimi nasema kitu kimoja cha, cha kishikaji kwamba uenda wazimu tulisema ni kipaji mm. lakini mbuzi wengi yani mm huwa kimwangalia kondoo yani mm. wanaule mkia ndo kama malkia wetu huyu yani mm. kwamba wanaume wengi tunaangalia mwanamke mwenye makubwa ndio mwanamke mzuri yani mm ndio mwanamke bora naweza nikaishi naye nikabeng naye mm. huyu mm. ndio naweza nikazaa naye watoto nikafanyaje yani ule mkia umetufanya kwenda wazima tunapocheza sometime nini tuna yes huyu ndio mwanamke mzuri kumbe hasa wengi tuna tumeonyesha uwezo mkubwa kwenye kipaji cha tatu kusimamia mguu wa tatu mm. kwamba ndio big deal yani nikiwa na madem kadhaa kwa hiyo nikipata hela si focus kwenye vitu vingine lakini ta focus kwa watoto wazuri yani kwa hiyo mimi naona kama ni ujinga mmoja hivi ambao yani sio kitu kizuri cha kujifunza, lakini mm. kuna vitu vingi vya kujifunza. Kwa mfano mimi nimejifunza kutoka wewe ulipo ulikuja mpaka time hii mm. nimejifunza na kuona na nidhamu na discipline, ndio kitu ambacho natakiwa nijifunze kwa kwako. Asante. Ingawa mambo mengine huwa yanakuwa nyuma ya pazia mm. hatutaki kuyazungumzia, lakini kuna vitu vya kujifunza mimi yani mm. kwa mfano nimekaa leo smart, niko na smart boy wa Tanzania, niko na smart boy bana, mtu mmoja smart sana yani, na brother nyuma ya kamera nani kwanza yani mimi hapa niseme kwamba hey. Eh. nipo, nipo na mtu mmoja ambaye msema kweli yeah, nimejifunza hapo yeah, yeah. na ukweli ndio kila kitu. Umesema unauma lakini ndio muhimu. Eh, ndio hivyo yani, ni kama tu nani sindano yani mm. Ukienda kwa daktari yani ndio dawa yenyewe lazima apitishe kwenye sindano kuchoma yani, na utavua taka yani utavua nini atachoma yani, ndio ndio utapona yani mm. Kwa hiyo ukitaka kumficha dokta, tunasemaga uswahilini kwamba kuna visori lakini vya mtamtaa kwamba kuna demo mmoja alienda kwa dokta na mwatumbo yani Anaulizwa ulikula nini jana? Anataka kuleta mambo ya kinyamwezi, yani ujinga ndio tunasemaga. Yani, ah, nimekula baga, nimekula pizza, sijui nini na nini. Leo utamwambia acha wengi wewe, nielekeze ukweli, ulikula nini ili tumbo sio la baga wala la nani. Ah, nilikula miogo nini, kaona ndio maisha wanaoishi. Ila tu ukweli ule ukimwambia mtu anaona kama huyu atakuwa amenisorola sana, amenijua sana, lakini kumbe ndio unaleta uwaki, unajipandisha thamani ambazo hazipo. Yani baadaye tunakujua maisha yako, yani kwa mfano kitatu tunavyoishi masisadu wengi yani mm. jioni wanakula chips yani mm. baby chips lakini asubuhi wanakula miogo yani mm. ya kukaanga hii yani Mm. Na Mungu kwa kuweka Dar es Salaam kwa sababu kuna miongo miogo ya kukaanga nini na inauzwa kinoma noma mia mia tu. Mm. Wakina mama wanafanya shughuli zao. Kwa hiyo ujinga ni kujifanya unataka kwenda kula Kempiski huko labda wapi nini wakati maisha yako wewe ni ya miogo. Sawa, utakula kwa siku moja, umetupotezea mapicha mengi sana, lakini maisha yako tunayojua niga, huo ni ujinga unatuaktia. Kwa hiyo tu niseme ukweli, kama mimi ninapokuambia mimi ni niga yani, naishi mm. gangster yani. Mm. haja ya kupodoa, haina maji sio kufanyaje yani. Oya, kwanza mnabonga na hesabu kali yani, tunabonga mahesabu hapa. Mm.